Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le match Osiris, le dernier auquel j'ai participé. Alors comme d'habitude, j'ai été dans une sous-alliance DLS, une sub, les Val W, pour pouvoir le faire avec euh, tout un groupe, un groupe avec qui euh, je joue euh, depuis maintenant bientôt un an. On se retrouve toujours dans une sub pour faire Osiris. On était 25 inscrits sur 30 seulement. et on est tombé sur une alliance à 30 sur 30. Vous le voyez, évidemment, on est sur des puissances euh, faibles, puisque sur les 25 inscrits, il faut savoir qu'on n'était que 14 vraiment de sûr et de présents. Donc c'est pour ça, les autres sont vraiment des tout petits joueurs, des tout petits comptes qui en général ont moins de 2 millions euh, de puissance. Donc on se retrouve inscrit et face à un groupe de 30. Donc on, trouvait le challenge intéressant. En plus de voir ça, si à beaucoup moins, s'ils étaient tous présents en face de nous et si c'était une vraie alliance, si on allait réussir à les tenir, puisqu'ils vont avoir le nombre pour eux. On le voit bien, hein, ils vont, eux, s'ils sont 30, ils vont pouvoir occuper massivement des bâtiments et même s'ils risquent d'avoir une puissance moindre, est-ce que ils vont réussir quand même à résister et à marquer plus de points avec l'occupation des bâtiments ou avec euh, le farming Donc là, on se retrouve à quelques dizaines de secondes de l'ouverture et on, se demande bien évidemment si, euh, si ça va tomber euh, comme il faut, si on va pas avoir le même genre de stratégie en face de nous, puisque c'est clairement une stratégie qu'on a choisie, inscrire des joueurs qu'on ne savait qu'ils n'allaient pas participer à, l'arc pour, pour pouvoir justement tomber face à un groupe large et avoir, je dirais, l'assurance de, de, pouvoir euh, vraiment euh, vraiment s'éclater euh, en, en, se dispatchant partout et en tapant à tout va. Donc on allait bien voir comment ça allait tomber puisque le risque est évidemment de tomber sur un groupe de 30 à très haut niveau, aussi haut niveau que nous, que les 14 qu'on a inscrits faut savoir sur les 14 inscrits, vous allez le voir, on a, donc là c'est parti, voilà. Vous allez le voir sur les 14 inscrits, j'étais le plus haut niveau avec 71 millions. On n'était que 2 T5, les autres étaient euh, des T4 qui variaient entre 25 et 40 millions. Alors là, on va voir le groupe tout de suite et je vois immédiatement, puisque je regarde tout le monde, qu'on est vraiment en fait sur euh, une alliance qui a un match marking élevé malgré des, puissances faibles. Élevé toute proportion gardée, hein, parce qu'à 30, s'ils arrivent à 220 millions, c'est pas non plus euh, quelque chose d'important. Mais j'ai déjà vu dans des Osiris des équipes euh, de 30 qui avaient un match marking bien, bien moins élevé, ou du moins tout aussi élevé, pour, pour une puissance équivalente. Donc sachant qu'on a l'avantage de la puissance mais pas l'avantage du nombre puisque à 14 contre 30 hein, ils sont 2 pour 1 donc clairement il faut qu'on ait une stratégie forte d'occupation la, stratégie la plus viable dans ce cas là donc euh, celle que je vous conseille si vous avez l'avantage de la puissance c'est évidemment vos plus gros joueurs attaquent tout de suite les, obélisques en face. Donc c'est ce qu'on va faire là. Donc vous voyez, je vous ai fait le panel de la puissance, on le voit, il reste, il reste pas très élevé. Euh, donc le panel de, la puissance montre qu'on a clairement l'avantage. Donc l'idée est dès que le timer va être euh, prêt, dans une seconde 45 euh, à présent, qu'on lance des rallyes cava full cava des deux côtés. Alors moi je vais prendre l'obélisque du bas, je vais lancer euh, un, rallye Cava euh, sur leur obélisque à eux. Et de l'autre côté au nord, ça va être Mani qui va lancer, euh, qui est le deuxième T5 du groupe, qui va lancer un, rallye Cava sur le nord. L'idée est de tout de suite, vu qu'encore une fois, avec le nombre, ils peuvent vraiment nous embêter en allant taper tous les bâtiments un peu partout. L'idée est vraiment de prendre les avant-postes chez eux pour les, les rester bloqués chez eux et les empêcher de sortir. C'est ça, le but est vraiment de les empêcher de sortir. Évidemment, il y a une deuxième stratégie, une stratégie alternative qui existe euh, dans ce cas-là, si le niveau en face est vraiment très nettement inférieur, ce que vous pouvez faire, c'est laisser un obélisque chez eux de libre, prendre les trois autres pour les laisser se TP et attaquer leur ville, et faire massivement des points. C'est une stratégie que j'ai déjà fait dans d'autres Osiris aussi, pour être sûr d'atteindre le palier des 10 000, même si vous n'avez jamais essayé, si vous ne le savez pas, rien qu'en farmant, on peut faire ces 10 000 points. Donc si vous faites un TP et que vous faites que farmer pendant tout le iris vous allez pouvoir faire autour des 12 000 points. Donc ça c'est vraiment une info importante. Il n'y a pas besoin de forcément de combattre pour atteindre le palier, euh, le palier adéquat des, des 10 000. Donc voilà, là dans 25 secondes, je vais lancer un, un rallye Cava et de l'autre côté, il va en avoir un.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 cliquez sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'en rater aucune, que ce soit des Osiris ou toutes les autres euh, vidéos que je publie. Donc voyez, là, le rallye il part. Ce qui est important, donc encore une fois, moi-même j'ai déjà fait l'erreur, c'est pas se tromper de troupe. Ça semble tout bête, hein. mais il arrive parfois que on se trompe d'une troupe et, forcément ça ralentit, ça ralentit euh, le rallye euh, très grandement puisque le rallye qui va partir euh, quand il y aura une troupe qui sera pas de la cava va mettre vraiment longtemps à atteindre l'arc et le but est d'arriver et de prendre de vitesse l'adversaire qu'il n'ait pas le temps de trop se réunir. Moi, cette stratégie-là d'attaquer l'obélisque, je ne le fais pas que quand je suis en, avantage de puissance face à l'adversaire. Je le fais en général, en toutes circonstances. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps, hein, puisqu'on va mettre, même si j'ai mis un rallye d'une minute, euh, on va mettre euh, quelques minutes avant d'arriver. Je fais une première ellipse euh, jusqu'à ce que notre rallye arrive sur l'obélisque. Alors voilà, le rallye là arrive sur l'obélisque. J'utilise très souvent cette stratégie en même temps que j'envoie un rallye sur l'obélisque. J'envoie d'autres troupes à côté qui les suivent pour prendre leur bâtiment, pour prendre leur sanctuaire. Si vous suivez les autres vidéos que j'ai fait sur les, les, arcs, vous avez vu, j'utilise très très souvent cette stratégie parce que pour moi, elle marche, elle fonctionne. Donc là, j'arrive sur l'obélisque. Vous voyez, il y a déjà en voyant notre rallye, une de leurs troupes qui est sortie pour nous attaquer directement le rallye plutôt que rester dans l'obélisque. C'est une erreur, ne le faites jamais. Évidemment, il faut jamais attaquer comme ça un rallye, vous allez vous faire défoncer. Donc ne faites pas ça, restez dans l'obélisque. Il vaut mieux protéger l'obélisque plutôt qu'essayer d'attaquer le rallye comme ça. Sauf si vous êtes très puissant euh, en termes d'unité et que vous voulez vraiment faire mal au rallye, Sinon, non, restez, il vaut mieux rester dans l'obélisque. Hein, si euh, là, quand il y a surtout un, défaut de puissance comme ça, un combat totalement inégal, vous le voyez, on est en train clairement de brûler leur obélisque. Donc restez à le défendre un maximum pour gagner un maximum de temps et laisser le plus de temps possible aux autres troupes d'arriver pour soutenir. Et là, quand l'obélisque est plein, évidemment, vous pouvez euh, défendre euh, directement en attaquant le rallye ou le mieux étant une stratégie qu'on a déjà faite aussi euh, avec les LS et qu'on utilise très souvent et que beaucoup d'alliances utilisent. Vous faites un contre-rallye, dès que le rallye part, bah, vous envoyez un contre-rallye dessus et c'est ce qu'il y a de plus efficace. Comme ça, là, vous allez vous battre rallye contre rallye et ça va être très puissant. De l'autre côté, on voit qu'ils ont réussi à prendre l'obélisque, notre allié est pas arrivé assez vite, ce qui fait qu'il commence à TP, mais c'est pas grave, hein. on, va, on ira euh, le cas échéant, si on arrive à, prendre euh, le spot, on ira les déloger euh, et les raser, ou sinon ça, les permet, ça leur permettra eux de focus et d'avoir un beau challenge. En revanche, on voit qu'avec le fait que nous, on, est vraiment attaqué des obélisques, ils se sont pas trop déployés, hein. ils n'ont pas cherché à aller prendre leurs autres bâtiments, ils se sont vraiment focalisés sur leurs deux obélisques et ils ont essayé de s'étendre euh, au nord en priorité, leur plus gros joueur étant parti euh, sur le nord. Donc là, on le voit, euh, le rallye au sud a réussi à prendre l'obélisque. Le, on a pris nos deux autres aussi, on a commencé à prendre tous nos bâtiments. Au nord, ils ont commencé à s'étendre et on n'a pas encore pris leur obélisque. Eux l'ont pris en tout cas, le rallye n'a pas encore euh, réussi à prendre l'obélisque et ils ont commencé à TP. Donc ils vont sûrement mener une contre-attaque euh, par le nord. Et nous, le but va être maintenant qu'on s'est installé au sud, de les déborder par ce côté sud et réussir à les contenir chez eux, à les empêcher de sortir des troupes. Parce que dès le moment où on les contient chez eux et qu'on arrive à faire un mur, la partie et fini. En termes de points, on commence directement là à avoir des, des plus de bâtiments, donc on va commencer à générer beaucoup plus de points qu'eux. On fait une ellipse une nouvelle fois et on se retrouve un petit peu plus loin dans la partie. Alors malgré la différence de puissance clairement en notre faveur, mais le nombre très nettement notre défaveur à 2 pour 1, au nord ils ont bien réussi à tenir et ils, ont, ils avaient commencé à réussir à s'étendre. Là on se retrouve euh, après 25 minutes de jeu, comme vous voyez, bon le score est sans appel, on va gagner mais le but est, de gagner avec la manière aussi. Donc euh, le rallye au nord avait réussi à prendre l'obélisque mais ils ont réussi à le reprendre, etc. etc. Donc du coup... Vous voyez, en 25 minutes, je suis déjà à 25 000 points, donc c'est vraiment mass rallye. Ils sont en train de, eux, de bien alimenter, ils défendent vraiment bien. Donc du coup, j'ai lancé un rallye et plusieurs troupes, moi-même, directement de mon côté. Et si euh, ce rallye échoue, avec, euh, en appuyant avec l'assistance d'autres troupes, si ce rallye échoue, on en lancera un autre par le nord une nouvelle fois. Et là, ce que vous remarquez, ce qui est beaucoup plus facile euh, pour eux, beaucoup, euh, c'est peut-être exagéré, mais ce qui est plus simple pour eux sur ce côté-là, c'est comme notre allié est arrivé après le fait qu'il se soit TP, contrairement à l'autre côté, ils sont directement là pour, euh, ils peuvent se TP et alimenter directement leur obélisque. Donc évidemment, c'est beaucoup plus dur de le prendre et ils le savent que s'ils le perdent là, même si l'arc est perdu pour eux à ce stade, ils le savent que s'ils perdent ce point-là, bah, là c'est définitivement fini pour eux et ils vont plus pouvoir faire grand-chose, ni même essayer de marquer des points parce que leur but aussi est d'atteindre leur palier. Et en revanche, on voit, c'est pas parce qu'on les attaque massivement sur ce côté-là et qu'on domine très largement, il y a qu'à voir sur la mini map les, tous les bâtiments qu'on occupe, qu'ils abandonnent et ils continuent d'envoyer des rallyes sur l'obélisque du sud pour, euh, pour combattre. Donc franchement, euh, moi je dis un, gros GG à cette équipe en face parce qu'ils ont vraiment euh, bien joué, ils ont été jusqu'au bout et même euh, si on les dominait très largement, à aucun moment, pendant toute l'heure qu'a duré la partie, ils se sont vraiment bien battus et ils ont rien lâché, ils ont soigné massivement malgré le fait que c'était des soins, je dirais à perte parce qu'ils savaient qu'ils gagneraient pas l'Osiris, mais en tout cas pour atteindre le palier des 10 000 très certainement pour eux, ils se sont vraiment très très bien battus et ils ont, vous voyez là, ils ont vraiment tout donné, tout donné pendant tous les moments de la partie. Donc euh, moi j'ai trouvé ça assez plaisant d'avoir des, joueurs en face, euh, de, même s'ils ont un niveau euh, vraiment moyen ou plus faible que l'autre, ils ont vraiment tout donné. À aucun moment ils ont, ils ont lâché l'affaire. Donc ça c'était quand même plaisant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas, quel que soit le niveau, combattu des joueurs qui ne lâchaient rien. il m'est même déjà arrivé moi-même de faire des, arcs avec des alliances ou de notre côté, même quand c'était serré à un moment, il y avait du découragement. Et là vraiment, sachant qu'ils étaient vraiment très dominés, il n'y a aucun moment ils se sont découragés et ils sont très bien battus. On le voit là, là ils attaquent massivement le rallye et les troupes, ils lâchent rien. Donc là ça avance, on voit que euh, l'arc va tomber mais ils vont vraiment avoir diminué, l'arc pardon, l'obélisque va tomber mais ils vont vraiment, voilà il vient de tomber, on vient de passer dedans mais le fait est c'est qu'ils ont vraiment euh, massivement diminué les troupes donc euh, ça va être euh, compliqué de le tenir, ils vont essayer de l'attaquer, mais c'est pas grave, on a du renfort qui arrive avec des troupes euh, au sud comme vous le voyez. Donc le renfort arrive et on commence directement dès le moment où on tient l'obélisque et que l'on plus, on commence directement à attaquer et à raser les villes hein, pour les faire bien évidemment des pop et être tranquille pour plus avoir ce, je dirais, ce réapprovisionnement classique et permanent de leur obélisque qui nous, nous empêche de justement de les empêcher de sortir et de les contenir chez eux. Donc là, ce côté-là, on a réussi à le prendre. Je vais faire une nouvelle hélice pour nous rediriger un peu plus tard vers euh, la, la fin de la partie. Voilà, donc on se retrouve sur les dernières minutes de la partie. Et comme vous le voyez, on a pris tous les bâtiments et on a fait des pop toute leur ville. On a attaqué toute leur ville. Euh, en revanche, euh, ils ont réussi à reprendre leur obélisque. C'est ça, c'est intéressant. Donc comme je vous le disais, vraiment euh, un, beau match de leur côté. Ils ont jamais abandonné malgré le fait qu'on ait fait des pop toute leur ville auto. Vous voyez, ils ont réussi à sortir et à aller chercher l'obélisque qu'on avait repris. Donc sur la fin, juste, juste pour nous embêter, puis aussi pour faire des points. On le voit, toutes les villes n'étaient pas des pop, on avait fait des pop que le sud, et donc ils s'étaient concentrés sur leur dernière ville qui restait pour justement reprendre leur obélisque. Évidemment, nous, on va le reprendre, cet obélisque-là, puisqu'il commence à être vraiment diminué euh, à ce stade euh, de, la partie, puisqu'ils euh, vont plus ils vont plus avoir de soins, ils vont plus avoir rien. Donc même moi, j'ai une défaite encore, donc les mecs continuent de bien se battre là. Donc nous, on va le, de nouveau le reprendre, et on va finir de faire des pops tout en, vous voyez, comme on, fait, on fait plusieurs groupes, on fait deux groupes, un qui se concentre sur l'obélisque et un qui se concentre pour faire des pop les villes, parce que si on les fait pas des pop, à chaque fois ils vont réalimenter et réattaquer cet obélisque euh, à la chaîne, puisque nous on est un peu loin, on continue de défendre nos autres bâtiments, puisque pendant la partie, ils ont vraiment essayé d'occuper le terrain et d'attaquer un peu partout, euh, surtout au nord, et de nous prendre les bâtiments pendant qu'on était occupé sur leur obélisque, stratégie euh, qui aurait été vraiment la bonne pour eux s'ils avaient réussi à mieux l'exploiter, ils auraient vraiment dû jouer la carte du nombre et ne pas se focaliser sur les, bâtiments de leur, côté, mais vraiment se focaliser sur ceux de notre côté. Ça nous aura obligé à être très mobile et à aller vraiment partout. Et ça aurait été vraiment, vraiment compliqué. Donc là, on a des joueurs qui reviennent chez eux tant qu'on n'aura pas pris leur obélisque. Ils auront la possibilité de se re pour continuer de nous embêter. Mais en tout cas, ils ont bien tenu cette obélisque. On se l'a échangé à plusieurs fois. Et encore une fois, ils se mettent, vous voyez, ils étaient 29 euh, là, on n'était que 14, on vient de le voir euh, sur l'image. Donc euh, ils ont été jusqu'à 30 hein, même, ils étaient 30 en permanence, là ils ont un joueur euh, qui, était parti, euh, peut-être un problème de connexion. Donc en tout cas nous on est resté constant à 14 et j'ai fait que d'alimenter, une fois que moi j'ai pris le sud là, j'ai fait que d'alimenter vraiment les assauts sur le deuxième obélisque. Alors, ce que je peux vraiment euh, vous conseiller, c'est d'être très vigilant quand vous faites cette stratégie. Donc moi, je la fais encore une fois très souvent. Et très souvent, heureusement, ça passe. C'est-à-dire quand on lance deux rallyes sur les obélisques ennemis, on arrive à en prendre au moins l'un des deux et il faut réussir à contenir nos deux obélisques. Donc ce qui est important, c'est pas de perdre ces obélisques, de les, sécuriser et en même temps d'envoyer des rallyes euh, sur les autres. Si vous arrivez à en prendre au moins l'un des deux, vous avez fait plus de la moitié du chemin pour gagner euh, l'arc euh, auquel vous participez. Après, il faut réussir à tenir. Mais si vous arrivez à occuper une position chez l'ennemi, c'est vraiment, euh, vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc encore une fois, la vigilance quand vous faites ça, c'est ne pas vous faire déborder sur l'autre flanc et ne pas vous faire déborder sur les autres bâtiments au nord. Car il m'est arrivé dans certains arcs de réussir à prendre mon obélisque, l'obélisque ennemi pardon, du sud, mais ça s'est plus transformé en un combat nord-sud, mais en combat est-ouest. C'est-à-dire que eux aussi avaient réussi à prendre notre obélisque qui était au nord et donc on avait juste euh, déplacé euh, nos obélisques. Donc ça c'est pas la situation euh, idéale puisque tout comme on peut les attaquer directement à la sortie de chez eux, ils peuvent en faire de même et pour la prise du tombeau, on est vraiment pénalisé parce que on a un risque de perte des bâtiments les plus proches, notamment du sanctuaire ou de l'avant-poste là où on dépose habituellement l'arc. Donc voilà, donc faites bien attention quand vous faites cette stratégie. Quand vous êtes euh, en, surnombre, je dirais, ou en nombre équivalent, il y a moins de risque de se faire déborder euh, sur des bâtiments pendant que vous attaquez euh, les avant-postes. Quand vous êtes en je dirais en, sous-nombre comme nous, c'est beaucoup plus comme nous pour celui-là, c'est beaucoup plus risqué, mais si vous avez l'avantage de la puissance, le risque reste tout de même limité. Donc vous voyez là on a réussi enfin à reprendre cette, leur obélisque. Et donc on en profite immédiatement, il hein. faut les faire des pop, il hein. faut euh, arrêter de se laisser, euh, laisser avoir. Même si évidemment là on, joue, même si c'est toujours pour l'amusement, on joue vraiment là que pour le fun puisque la victoire est acquise, eux la défaite aussi, mais pour autant ils n'arrêtent pas euh, pour autant de se battre donc on continue et puis on vise euh, le plus haut score possible, on essaye de faire en sorte que tous les joueurs présents euh, chez nous dépassent le palier des 10 000 comme d'habitude. Donc, euh, donc on essaye de, reculer. Vous voyez, moi je pense que sur celui-là, je l'avais vu, je vais faire mon record de nombre de points. Donc c'était vraiment une belle partie. On a fait des beaux scores, on s'est bien amusé. Même si on avait l'avantage en puissance, on avait très nettement le désavantage en nombre. Et ce qui était, euh, ce qui était important pour nous, c'est de continuer de, tester cette stratégie en toutes circonstances, même si évidemment là c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, écoutez, on va faire une ellipse pour voir le score final. Voilà, donc euh, on a fini la partie. On voit mon score final, j'ai 102 288, un score énorme, hein, comme, euh, comme je le pressentais. Ce fut mon record au niveau du, match en, en, règle générale, 66 000 contre 11 000. Bon, on a déjà fait plus, on a déjà vu des écarts bien plus grands, hein, mais celui-là était assez intéressant. En revanche, un truc que je ne comprendrai jamais, que je ne comprends toujours pas, pourquoi il me met Loar avec mon score et cette image, sachant que pendant toute la partie, je n'ai pas utilisé Loar. Donc, je suis curieux de savoir quel commandant il prend, comment il le, gère, parce que évidemment, euh, je n'utilise jamais Loar en KVK ou en PVP de façon générale. Donc euh, bref, ça me surprend toujours. On voit au niveau du détail, ils ont, on a heal. Euh, je pensais qu'on n'aurait pas du tout heal, mais euh, certains chez nous ont soigné, car on avait quand même des joueurs qui étaient en dessous aussi des 10 millions chez nous. Donc eux ont, soigné quand même, donc ils ont quand même eu pas mal, pas mal de blessés, mais c'est eux qui ont quand même plus heal, nos ennemis, les You. côté blessés graves, évidemment, ils en ont 3 fois plus que nous, et l'écart est pas si important que ça, 3 hein, fois plus. Je pensais que ça serait vraiment des cartes très importantes, mais non. Et on voit, ils ont, ils ont donc récolté, joué euh, la carte de la récolte pour atteindre euh, leur palier. Ils ont eu raison, c'est la meilleure technique. Voilà, et puis euh, des scarabées en or, puisque j'ai battu deux de mes records personnels sur, sur ce match-là qui était un match pour nous fun et puis, et puis même si ça n'a pas été des plus compliqués, on a eu quand même du répondant en face et c'est toujours sympa d'avoir été en sous-nombre comme ça. Voilà, écoutez, c'est tout pour euh, cet arc. J'espère euh, qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock.